在拳中倒地就算落后了啊？不一定啊，大多数情况是不算的。我讲几种情况，第一种情况呢，比如说我踢你，哎，我不小心倒地，马上站起来了；第二种情况呢，是你踢我，我倒地了，哎呦，马上站起来了。这两种情况呢，都不涉及到裁判给你的读秒，这算什么呢？就相当于对方呢踢你一腿的一个有效攻击，或给你一个重拳的一个有效攻击是一样的。说白了，我打你半天，噔噔噔打你半天，我打了很多有效攻击，结果你一腿把我蹬倒了。 很多观众的反应是：我操，这倒地这孙子输了，他不行啊，他输着呢，他输着呢。其实不是这样的，按有效攻击去算的，算的，算的。倒地那哥们儿其实有做了很多的有效攻击，在他倒地之前，那倒地只可能算大概一次的有效攻击。还有一种情况呢，是倒地之后呢，那就算呃落后了，大概算落后了。比如说你给我打倒了，然后呢，马没有马上起来，裁判判定，哎，这哥们儿有点事儿了，怎么办？开始读秒。 啊，从这个第一秒往第八秒读啊，读到第八秒，基本你没站起来，就算你输了。还有一种情况呢，读到八秒之前你站起来了，那这这回合的比赛呢，是算你八，算对方是十啊。除非你特别努力，你可能能追回这个这一回合的一分儿啊。大概是这样的。刚才我说的逻辑，在自由搏击规则里也是一样的。那具体泰拳的减分制，这又是什么呢？我下期讲。